parou. تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك آخر لاعب باق تابعوا مطاردتهم فلا تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعاً التقييم سقطت سبايك في اي تبقى عدو واحد نعم. آه. إن هذا المسار أفضل بكثير غير لاعب باق زرعت السبايك عدو في الوسط هنا سرعت السبايك Doom. عدو واحد تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولاً أعيد التلقيم سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد لا أستطيع الانتظار فلنبدأ الآن أعيد التلقيم ارتعدوا واهربوا أعيد التلقيم آخر لاعب باق Let's buy. قتالي. ليسوا سوى مجرد حشرات. ابقوا هادئين هكذا سننجو ابتعدوا عن طريقي سقطت لسبايك في B. عدد من الأعداء أحدهم في الوسط آه. انطلاق سقطت لسبايك في B. تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك تجعل الدخان يعميهم العظيم لن تروا شيئا خيال للإثارة هناك عدو في بي سقطت السبايك في بي السبايك في بي أعيد التلقيم لاعب باق سيكون الموت مصيركم إذا فقدتم التركيز يمكنكم تنفس الصعداء عندما ينتهي الأمر سرعت السبايك أعيد التوطين ضربة موفقة باق آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي اتت السبايك في اي حاولت <laughs> سأوقف هذا تبديل الجبهات من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء سبايك لدينا سقطت ال spike في اي رصد عدو في اي يا للأسف أعيد التلطيم آخر